I just wondering why he didn't already um, help and uh, why he didn't already pay. Δηλώνω επίσημα ότι η Ελλήνος Συνέλευση θα κάνει έλεγχο σε όλα τα ταμεία της Ενωμένης Ευρώπης μέχρι το τελευταίο σέντς και ό,τι έχουν κάνει αλλήμον τους. you think about his followers? He has uh, more than 12,000 followers. I was wondering why these people um, believe um, all his all his topics, all his plans. Um, we just could see that they are doing like something like a religious um, community. And um, what I think uh, what is really dangerous is that there are some conspiracy theories um, about global system, about a, global plan against Greece. Η Νόνα Νταϊκορόντοβα είναι η Ρωσίδα δημοσιογράφος που πήρε συνέντευξη από τον Αρτέμι Σόρα για λογαριασμό ρωσικών μέσων ενημέρωσης. Ο πραγματικός Πούτιν δεν υπάρχει. Νόμιζε όμως ότι θα κάνει μια πολιτική συνέντευξη, λέει. Όταν άκουσε το Σόρα να λέει ότι οι Ρώσοι είναι Σπαρτιάτες και ο Πούτιν δεν είναι ο πραγματικό, κόντεψε να λιποθυμήσει. Ήθελα να λιποθυμήσω γιατί ε, περίμενα μια σοβαρή συνέντευξη με έναν ε, πολιτικό πρόσωπο. Και όταν ναι. άκουγα αυτό, τι, λέω πού, πού, πού, πού είμαι και ποια είμαι και, και, και τι γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να εξηγήσει πως το πιστεύουν ορισμένοι Έλληνες χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τα όσα εξωφρενικά ισχυρίζεται. Με εντυπωσιάζει περισσότερο ότι ε, πάρα πολλοί άνθρωποι τον υποστηρίζουν και δεν καταλαβαίνω γιατί. Γιατί με βάση με συνέντευξη που πήρα εγώ Ποτέ δεν θα πλησίασα, ξαναπλησίασα στον ε, Αρτέμι ως... Ε, Οπαδός. Οπαδός, ναι. Από τους Έλληνες Γιατί κυρίες και κύριοι, σε λίγο.